Falënderimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi Profetin tonë Muhamedin alejhi selam. Qetësia shpirtërore është dhuratë, furnizim hyjnor e cila kërkon të përpiqesh që ta arrish, prandaj njihu se si mundesh ta fitosh atë me lejen e Allahut të Lartësuar. Edhe pse në ditët tona shkaqet e rehatisë janë mundësuar, si aparatet e teknologjisë moderne, bota vuan nga përhapja e sëmundjeve psiqike dhe nervore dhe shkaku është largimi i njerëzve nga Krijuesi i tyre, Allahu i Lartësuar. Allahu i Lartësuar thotë, Dhe ai i cili e refuzon përkujtimin tim, Kuranin, do të ketë një jetesë të vështirë. Jetë e cila nuk ka qetësi dhe as kënaqësi në zemër, por zemra e tyre është në ankth, e ngushtë, për shkak të humbjes së tyre, edhe pse mund të duket se po kënaqen me zbukurimet dhe qejfet e kësaj bote. Prej shpërblimit të përshpejtuar që ka bindja ndaj Allahut të Lartësuar është rregullimi i gjendjes shpirtërore. Allahu i Lartësuar thotë, Ata të cilët besuan dhe punuan të mira, besuan në atë që i zbriti Muhamedit, e cila është e vërtetë nga Zoti i tyre, atyre do t'ua fshijë të këqijat dhe do t'ua rregullojë gjendjen shpirtërore e çdo gjendje tjetër të tyre. Pra, ua rregullon çështjet e jetesës së tyre në këtë botë, duke ua ruajtur gjithashtu shpërblimin e botës tjetër. Rregullimi i gjendjes nënkupton rregullimin e të gjitha çështjeve. Rehatia, qëndrueshmëria dhe siguria shpirtërore arrihet me besimin dhe adhurimin e Krijuesit të gjithësisë. Allahu i Lartësuar thotë, Ata të cilët besuan dhe nuk e përlyen besimin e tyre me padrejtësi, idhujtari, atyre u takon siguria. Pra, siguria e shpirtit dhe qetësia e tij. Begatia dhe mirësia në të dyja botët arrihet me bindjen ndaj Allahut të Lartësuar dhe me devotshmërinë ndaj Tij. Allahu i Madhëruar thotë, Njerëzit e mirë, të bindur ndaj Allahut do të jenë gjithmonë në mirësi dhe begati, ndërsa njerëzit e këqij, kryeneçë ndaj Allahut do të jenë gjithmonë në vuajtje, dënim. Kjo do të jetë gjendja e tyre në tri fazat, gjendjet, jetët e tyre, në këtë botë, në varr dhe në botën tjetër, ku do të përmbushet e plotësohet çdo shpërblim. Arrihet qetësia dhe qëndrueshmëria shpirtërore nëse kënaqesh me caktimin e Allahut të Lartësuar. Alqame U pyet për tefsirin e citatit kuranor, Kush besoi në Allahun, do t'i udhëzohet zemra. Tha, është ai person, që kur sprovohet, e di që është nga Allahu, kënaqet dhe i dorëzohet këtij caktimi hyjnor. Prandaj dije, se lumturia është në qetësinë shpirtërore dhe jo në pasurinë e shumtë. Lumturia është në përkujtimin e Allahut dhe në afrimitetin e Tij, dhe jo në harrimin dhe largimin prej Tij, duke u angazhuar me këtë botë. Allahu i Lartësuar thotë, Ata të cilët besuan dhe u qetësuan zemrat me përkujtimin e Allahut, Allahu i do ata. Me të vërtetë, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat.